Thank you. बोलिए मैडम यहाँ कोई कार मैकेनिक है क्या हाँ कोई प्रॉब्लम जी एक्चुअली मेरी कार खराब हो गई है ओके यहाँ पास ही एक मैकेनिक है आप फोन करके बुला लीजिए आ जाएगा जी ठीक है थैंक यू जी एक्चुअली मैं यहाँ नया हूँ और आज ही शिफ्ट हुआ हूँ अच्छा जी क्या करते हो आप मैं जॉब करता हूँ ओके कहाँ खो गई थी <laughs> आ, कुछ नहीं बस ऐसे ही ठीक है मैं फोन करके बुला लेती हूँ मैकेनिक को तब तक आप टी या कॉफी लेंगे नहीं जी थैंक यू एक्चुअली चाय का मन नहीं है आप चाहें तो कॉफी पिला सकती हैं ठीक है मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे एक नया पड़ोसी मिला है आइए <laughs> वैसे आपका घर काफी सुंदर है थैंक यू मेरे पति ने बहुत प्यार से ये घर बनाया है <laughs> वो तो दिख ही रहा है जो मैं दिखाना चाहती हूँ उसे भी तो जरा देख लो वैसे आप कॉफी काफी अच्छी बनाती हैं <laughs> और मैं चूतिया भी बहुत अच्छे से बना देती अच्छा तो मैं चलता हूँ आते जाते रहिएगा मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जी सपना भाभी ने बोला है तो आना ही पड़ेगा चलिए तुझे तो आना ही पड़ेगा जो एक बार सपना भाभी की छाती देख लेता है ना तो बार बार दूध पीने के लिए आ जाता है हेलो हनी कब तक आ रहे हो जान मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ जल्दी आऊंगा ऐसा मत करो ना जब से हमारी शादी हुई है आप मुझसे दूर दूर रहते हो मुझे अच्छा नहीं लगता हनी मैं आपके बगैर नहीं रह सकती प्लीज जल्दी आइए ना अच्छा ये बात है एक बार दिल से तो याद करो